guys, andito na kami sa Sangkay Check! Mm. Dito po kami nagpisiknik. so, <laughs> bago kami mag magpunta doon. Punta kami doon sa Guys, umulami si Jan. Minsan ang gala. Bukas, maglalaba. Ay, tutulog, maglalaba. Kain muna daw kami para may lakas kami. Sinalala, bago lang yung sapatos ko pang pasok. Wala pang nagagawa. Ay, buti na lang. Nakalaba na ako. Mm. Itong picnic. Wow, sarap. Ang init. Oh, ang init. Oh. Kaya tamang-tama. Di ba? Kulang-kulang. Hello. Akin to? Dem? Sa'yo natin. ha. Worth it lang ha. Ha! Diba nasakit yung pa ako? Wala lang. Hanap kang makatugungan maayos. Hanap ko kaya. Ako nga, itong jacket ko, hinanap ko pa. Bulo na lang lang. Ay, ang sarap mag, ano, mag-camping. Parang ang dumi dyan. Ay, mag-camping yung ano, may buwan. May mga talaga na tayo ano. Gaan. Ah. Talaga natin alam ko Kaya mo. Salamat sa mga ano. Alam mo yun, ako po dito. Mm. Dito din sila sa kasandang. Ang concept. Hmm. Ganto lang kami, pa-relax-relax. sa puno ah. Kitang-kita kaya dili. Oy, hindi niyo alam ang ano ng doon sa ano hirap na ng nag nagbibigtory ha. Good job bulang-bulang. Pogi. Ang pogi. Maghanap ka, Adayan, kung gusto mo ganyan ng anak. So, yun ang pogi ng kanina. Pagyan, hindi na kasi gado. Power Ranger. Pagyan, gusto niya mali mali, malayo malayo. Eh, bata pa yan eh. Eh, mag-asawa? Pareho. Ayun, bata. Gabi, ang tangkad naman nila yun eh. Thank you. Diyan na? Kaya nga. Ako yung tapo. Baka mga na top mo, no? Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Dito lang, ha? Uy, guys, oh. oh. May squarer, oh, squarer. <laughs> hmm, ang cute. Yeah, ang cute. Agnes, paganda na na. Ano? Yan. Sige pa, aanhin mo pa. Hindi na. Baka gatin yung puwit ni ano. Ayun na, ayun na. Ah! <laughs> Nahihiya. Nasa na? na yun pag wala yung Ang galing na yung pao. Yung pao. Sa puno. Uy, baka maubos ang pag-iay na. Obos pagkain natin ha. Lahat na to chicken? Uy! Sorry po. Kain po tayo. Kain po. Wala ang cute! Taba. Mataba, ano? so, si papaya yun dito. Nasa Pinas yan. Wow! Malik kayo. Nahiya. Nahiya siya. Nahiya. Tuwa sa tabi ko. <laughs> Lumapit ka. Balapit ng balapit. <laughs> Iya, iya, iya nga. Ano? Ang hawakan niya? Oo. Ang cute. Niya. Nakaganan na kumakain. Ito na sa kulay. Mamaya na. Hindi ako makatuwa. Uy, ang yes! Apam! Nakatingin ng isa eh. Lagyan mo, lagyan mo. Lagyan mo pa. Pero pa. Try mo nga yung nuggets. Laki na. Laki na. So guys, nandito na kami sa Sangkay Check. Ayan. Three times na ako nagpupunta dito. Mga pabebe. Salamat naman at walang ulan ngayon. Tignan nyo, ang daming tao. Hmm? ganon. <laughs> Panoorin mo yung vlog ko. orange. Hmm. Inakyat natin talaga yan. Ayun, sapat na. Ahay! <laughs> sarap magpaaraw. Ano dyan, Mana? Hmm? Ba yung ano? Doon ba yung sa baba? Oo, yung mga... Ano lang papasukan dito, Doon yung ano lang. Ano papasukan dito, ba? Doon lang. Okay lang. Mm -hmm. Doon yung ano. Dito, hindi pa ata. Wala picture na magkasama. Gusto may picture ako. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Oo, ko na. Pero, Pero hindi, ko, ko talaga matandaan. Eh, wala ka dyan eh. eh. Hindi ko ako sila pipicture. Si Jen na tag-picture yan. Hindi ko na rin maano. ano. Dali! Lumapit kayo! Lumapit! Kayong dalawa lumapit! Hindi ko makikita yung buong ano niya. doon? Yung maganda mamaya. <laughs> ano ah, Naka ano yan? Naka pro.